Hello，大家好，今天他有绝招要教给你连扫踢的方法，连扫腿的方法。你会了单扫踢，但你不会连扫踢。然后呢，你先看一下，首先呢，你要保证的是正常的动作呢，就跟扫踢一样，先上步，然后踢，然后之后落地，落地甩手踢。我要演演示一个十下连扫，十下连扫。 看到这个动作啊，我再一个再慢一点，再慢一点，一边做一边跟你说。首先你的脚，看我的左脚尖转转转，然后脚尖再转转转，左手护头，要有一个好的习惯，护头。然后我的右手是怎么甩的？再看，横向甩，画圆圈，画圆圈，保持你的平衡，画圆圈，画圆圈。有的人做小踢是这样做的，我还不一定学得像啊。有的人这样做。 不是这样做啊，你要反方向。再看一下，看注意我的手。我给你的建议是，不要这样甩，不要这样，因为这样会变成从上到下去做这个小踢。我讲过，对手人是一个竖直的物体，你从下往上踢不到人，所以你在练练搡的时候，尽量要抬起来往里切，抬起来往里切。所以手要跟随腿往左边甩的方向，往右甩。 往右甩回来，画一个，画一个圆，画一个圆，保持好你的平衡。再来一遍，来十个。回来，好，这期就是大概是这样啊。连扫踢的方法，希望你可以注意的是，脚尖的转动由四十五度，已经上步四十五度，你要转靠后一点，转靠后一点，靠后一点，然后落地马上起来，手。 原地画弧线，左手。谢谢您的收看。